mobil pemadam kebakaran. Keren. di mobil salender teman-teman. Wow, yang ini crawler keren. Panjang sekali ya teman-teman. Wih, iya, ada mobil polisi juga. Keren. Mobil truk molen. Eksavator pemecah batu. Wih, mobil truk pasir. Wih, mobil off-road teman-teman. Eksavator pencapit sampah. mobil truk molen mantap yang ini double beko loader teman-teman besar sekali ya mobil balap keren wow bus Transjakarta bagus sekali ya teman-teman Ada menemukan mainan lagi teman-teman kita buat juga ke truk tronton panjang ya teman-teman Wih di sini ada mobil salender mantap Wow truk kontainer panjang Wih, iya, yang ini crawler keren. Wih, beko keruk. Mobil truk molen, teman-teman. Tidak muat juga ya. Wih, mobil truk muat beko keruk. Mobil truk molen teman-teman. Wih, yang ini mobil balap. truk sampah. Bus tingkat teman-teman. Motor polisi. Wow, yang ini mobil ambulan. Mobil dump truck, teman-teman. Wih, mobil monster. Kereta Thomas Wow, mobil salender Mobil dump truck Keren. Mobil militer bawa rudal. Mobil truk tangki. Wow, yang ini bus Transjakarta. Jakarta. Mobil truk sampah teman-teman Truk pemadam kebakaran Yang ini bus tayo warna merah Truk tangki panjang Mantap Wih, yang ini mobil pemadam kebakaran ya Wow, mobil keren Wih, yang ini mobil polisi, teman-teman.